Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle top macerası oynayacağız. Top. Evet. Şu topla şu toptan bahsediyorum. Evet. Ben bu oyunu birazcık oynadım ve zaten tamamlamıştım. Şimdi size kolay bir seviyeden zora baş zor bir seviyeden başlayacağız. Burası çok kolay. İşte böyle yıldızları topluyorsun ve geçiyorsun seviyeyi böyle tekrardan başladık. Evet buradaki seviyeler bayağı kolay bir seviye. Çok kolay işte. Ama birazcık daha zorlaşıyor böyle. Bundan bahsettim işte. İşte böyle. Evet. Bu oyunun zor seviyeleri var. Özellikle de çok güzel bir oyun. Bayağı zormuş. Evet, video çekmeden önce bunu oynamıştım. Dördüncü seviyeye de geçtik. Ama şey 5. seviye birazcık zor görünüyor. Çünkü çıkış kapalı. Ama açacağız birazdan diyecektim. Top patladı. Top patladı. Yalnız top aşırı içgüdü topu herhalde. Ben bundan bahsetmemiştim. İşte geçtim. Perfect. Yine aynı zorlukta ama ondan sonra daha da zorlaşıyor. Cool, havalı demek. Evet böyle hem atlarsanız ölürsünüz. İşte böyle. Ben bu ben bu oyunda bayağı iyiydim. Bazen reklam çıkıyor. Ne küfür ettiğimi zannettiniz. Ama etmem ben küfür müfür. Ben terbiyeli akıllı bir insanım. Pekala. Matrix olma zamanı geldi. hiç ölmeden kazandım. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Aa, bu seferkinde kolay seviye. Ama yine de tuzak var. Dikkatli olmam lazım. Ne güzel atlıyorsun. Olsun bir daha atlarız. İşte böyle. Bak bu seviyede kolay. Bakalım bu seviyede bazen uzun sürüyor geçmeniz. Yani oyunun yapımcısı ben değilim. Farklı kişi yaptı. Farklı insanlar yaptı tabii ki de. Yani zeka oyunlarını çok seven insanlar. ilk önce anahtarı alacağız. Ondan sonra da yıldızlar. Evet. Uhu. Çok erken bastım. Niye niye kendimi komik sanıp da oraya gittim anlamadım. Bir, iki, üç. Evet. Nasıldım ama iyiydim. Ya kusura bakmayın ama reklam çıkıyor. Buna sinir oluyorum ben. Yani bağırma nil oluyor. Bir de oyunda unutkanlık yaptım yani Evet geçtim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle zeka oyunları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve şuradaki çıkan da tıklamayı unutmayın. Biraz kaş, birazcık kaşınıyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani şurada abone ol tuşu var. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.